Bienvenidos a Marihuana Television News 67 y feliz 2018. Queremos dedicar el último programa del año a Colombia, un país que se está posicionando para la nueva realidad y el nuevo mercado de la marihuana a nivel internacional. Estaremos en el Congreso de Cannabis Terapéutica y en la Expo de Bogotá. En Medellín visitaremos un hermoso autocultivo 100% legal, desde donde os presentaremos nuestra sección de Top Cultivo. Y también estaremos en la Expo Medellín, todo un éxito en su segunda edición. Finalizaremos nuestro recorrido en el Cauca, en la ciudad perdida de la marihuana. ¡Empezamos! Este mes solo vamos a comentar en nuestras noticias de España que el Tribunal Constitucional ha anulado la ley foral navarra que regulaba los clubes de consumidores y la ha declarado inconstitucional por invadir las competencias del Estado. También decir que este mismo tribunal ha resuelto el recurso de amparo planteado por regulación responsable contra la sentencia de la asociación Evers. Para regulación responsable este pronunciamiento se sale por la tangente al basarse en argumentos formales y no entrar en la cuestión de fondo, por lo que es previsible que la lucha judicial tenga que llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ahora nos vamos al segundo Congreso de Cannabis Terapéutica que se celebró en Bogotá el pasado 18 de noviembre. Allí se reunieron especialistas con empresas que se están preparando para participar en los procesos de licencias que está otorgando el Gobierno para la transformación de derivados de cannabis y para la producción de este. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué invertir en Colombia? ¿Por qué crear esta industria en Colombia? ¿Estamos preparados? y... Tenemos una normativa de la cual tenemos que estar orgullosos. No hay ningún país que tenga una normativa tan extensa y tan específica en torno al cannabis medicinal. El único país, por decirlo, en el mundo de los cuales está aprobada la marihuana que nos permiten crecer anualmente. Si tú te vas a Uruguay, Uruguay es un país donde monopolizaron este mercado. Solamente hay dos empresas con una capacidad determinada y a pesar de que en este momento Uruguay está sufriendo una crisis ya en el mercado porque no tiene cómo abastecer la demanda, el gobierno no los deja crecer. Y nosotros acá tenemos que demostrar que lo que estamos vendiendo tiene una calidad. Pero si solo lo pensamos, solo lo pensamos, que voy a vender una materia prima, un extracto para, para que se incorpore, tiene que cumplir con buenas prácticas de manufactura. Durante un año, a partir de la expedición del decreto, que fue el 10 de abril del 2017, se podrán utilizar fuentes semilleras que ya estén en el país, que se estén utilizando en el país, que hayan entrado hace algunos años como naturalizadas, así como esas que han sido landras, que han sido oriundas de aquí o diversificadas aquí, como son las legendarias variedades como Santa Marta Golden, Mangoviche, eh, tenemos aquí también unas que les dicen corinteñas y esas variedades van a ser las que empiecen la industria canábica en el país. El Congreso tuvo un aporte internacional con Mara Gordon desde Estados Unidos y la doctora Cristina Sánchez que presentó el Observatorio Español de Cannabis Medicinal ante un público que se mostró muy interesado. Al día siguiente, en la segunda Expo Bogotá, se volvió a hablar de proyectos empresariales, de licencias, de cultivo, de investigación o de medicina, congregando a especialistas de la escena canábica colombiana. Tenemos una cantidad de, plus que pueden ser utilizados como por ejemplo que cualquier producto que diga que su origen fue Corinto o Colombia, por la historia de la marihuana ya de por sí eh, conlleva, además de que con la refracción solar que tenemos podemos tener productos con eh, concentraciones mayores de elementos. Al ser pioneros en estos estudios, queremos fomentar la investigación y eh, todo lo relacionado al cannabis y todas sus áreas desde hace unos años en los cuales la legalización del cannabis medicinal en Colombia empezó a impulsar lo que es la industria, empezamos a ver que de una u otra manera nuestros jardineros canábicos y todas las personas que trabajaban empezaron a salir de lo que acá en Colombia llamamos el closet canábico y empezamos a ver ya eh, grandes cultivadores empezar a salir junto con eventos que dan la oportunidad para que ellos eh, muestren todo el trabajo que se está haciendo. Aquí en Colombia, gracias a la nueva ley que regula el uso del cannabis y el cultivo para fines medicinales, hemos podido obtener una serie de licencias, el cual cuenta el Ministerio de Salud con la de fabricación y con la de investigación para derivados y con el Ministerio de Justicia que regula la de cultivo. Estamos yo creo que a un mes ya de recibir respuesta y poder ya empezar toda la infraestructura necesaria para empezar a cultivar y sacar por ahí en abril, junio, pues nuestras primeras cosechas. El otro día pasé un Twitter, decía, si el gobierno fuera verdaderamente inteligente, compraría toda la cosecha de coca y montaría una empresa farmacéutica extraordinaria aprovechando esa hoja tan maravillosa el filántropo Pedro Medina ofreció su visión positiva de Colombia, mientras que la ingeniera química Luisa Rocha y las doctoras Cristina Sánchez, Celeste Romero y Paola Pineda ilustraron a la audiencia desde sus respectivas disciplinas. No esperar que la solución viniera de una universidad, que viniera de un laboratorio o que viniera de alguien con poder que nos permitiera hacer lo que hacemos. Vino de donde de las mamás. Esta planta realmente nos ayuda a tratar y a mejorar la calidad de vida de muchísimas enfermedades. La invitación es para que la, conozcan, investiguen. Ahora vamos a Top Cultivo. Este mes queremos contestar a una pregunta que nos hacéis muchas personas. ¿Puedo trabajar con una sola marca de productos para mi cultivo? La respuesta nos la da desde Colombia John Witt. Eh, mi nombre es John Witt, soy activista, empresario y jardinero canábico. Eh, soy de la ciudad de Medellín, Colombia, orgullosamente y nada, esto es un poco de nuestro jardín. Son, en Colombia podemos tener hasta 20, hasta 20 plantas por ley como un autocultivo, o sea, para un autoabastecimiento y un autoconsumo. En estos momentos yo tengo 17 en un invernadero de 72 metros cuadrados y bueno, les quiero mostrar. Todas las plantas vienen desde semilla, excepto estas tres. Estas tres son esquejes. Estas dos primeras son Silver Haze y la de allá es una Black Valley. Esas tres vienen en esqueje. De acá hacia abajo, todas, todas son desde semilla. Estas dos son Critical 47. La de allí es una Freeze Cheese. Todo este cultivo ha sido levantado a punta de top crop desde el Top Beck, Top Bloom, Big One, Deeper Underground, el Top Candy, todo. Siempre tratamos de manejar las mejores marcas y las mejores genéticas, como es la Critical Man del Banco Family Ganja, una de las que mejor ha soportado el clima pues, y las condiciones de acá, porque siempre estamos en una altura considerable. No nos pueden faltar las landraces colombianas, Mangoviche 100% del Banco Canabiogen. Y nada, tenemos un poco de todo Acá al lado de esta sativa tenemos una Indica pura, una spawning número uno del banco Paradise Esto es una Mataro Blue CBD. Esto es una planta no muy psicoactiva, con alto porcentaje de CBD, o sea, con un gran valor medicinal. Y podemos ver el tamaño de esta planta, la ramificación, los tallos, los cohetes que está sacando. Esto es un ejemplar precioso igual que la Black Valley que tenemos arriba en la esquina que es la más grande y esta chispa del banco Positronic que también es una sativa que viene muy pegada en el mercado y bueno acá está, acá está mostrando por qué. En realidad creo que han alcanzado mucho esplendor. Esta es una... Ahí sí se me fue la paloma, primeras. Psicodelicia. Esta es una psicodelicia del banco Sweet Seeds. La verdad no la he probado, pero he escuchado muy buenas referencias de ella y huele muy bien. Si en realidad dicen que su efecto es demasiado psicoactivo, entonces con muchas ganas de probarla. Esta es la planta más grande que tenemos. Esto, ella llegó como un esqueje, era un esqueje de este tamaño. En mes y medio que se le dio de crecimiento alcanzó este tamaño y ya con la floración pues terminó de estirarse y alcanzar su tamaño ideal. Vemos que la cantidad de cogollos que tiene, el grosor, la resina, apenas vamos en la quinta semana de floración, entonces aún nos falta y podemos apreciar que esta planta está en todo su esplendor, mirarle los tallos, mirarle la base, tenemos de todo un poco y siempre tratamos de tener muy buenas prácticas para tener un cultivo orgánico 100% y de la mejor calidad pues en realidad con, el, con un solo litro de Top bag logramos hacerle todo el, todo el ciclo de crecimiento hasta 19 plantas, hasta 17, perdón. Entonces en realidad el abono rinde porque tiene muy buen rendimiento pues en cuanto cuando uno lo va a utilizar y pues en, resultados pues no es sino mirar las ramificaciones, mira estos tallos, mira. Todo esto fue logrado a punta de Top bag micorrizas y ya una que otra cosita que uno le va, que uno le va metiendo, pero las bases a todo esto fueron, fueron Top bag fueron los, los que estamos utilizando de top crop. Para floración seguimos, seguimos con top crop, ya le metemos el big one, el top bloom y el top candy. Y ahí ya completamos todo el ciclo de floración perfecto. Y los abonos los hemos comprado por un litro y no hemos tenido necesidad de comprar un litro adicional de tal, de tal eh, referencia en específico, no. Lo que nos ha comprado nos ha, nos ha, nos ha rendido para todo el cultivo completo. Nosotros desde el Banco Family Ganja, al lado de la crítica alma, teníamos una Crazy Lola Tan pronto empezó la floración, le dio hongo. Entonces esa planta tocó cortarla. ¿Por qué? Porque es que acá hay mucha humedad en el, aire, el clima es muy cambiante, estamos, estamos en un lugar muy frío. Entonces no todas las genéticas resisten igual las condiciones. Entonces en este momento hay 17 plantas, esto es un espacio para 20. Las tres que faltan fue porque les dio un hongo y tocó cortarlas para que no infectaran a las otras. Esto es un, un lugar, pues es un terreno privado, una propiedad privada donde no cualquiera puede entrar. Igual, si por algún motivo llega a venir la fuerza pública o algo así que un vecino le parece que lo que estamos haciendo no está bien hecho o alguna cosa, ellos van a venir y lo primero que se van a encontrar va a ser esta puerta, esta es la entrada al invernadero, donde dice autocultivo, somos legales 100%, nos ampara la ley 613 del 10 de abril del año 2017, la cual dice, acá se cita los artículos que trata la ley. Autocultivo, que es lo que nosotros tenemos acá, autocultivo. Pluralidad de plantas de cannabis en número no superior a 20 unidades, de las que se pueden extraer estupefacientes exclusivamente para uso personal. O sea, yo puedo tener mi cultivo con 20 plantas y puedo tener 20 plantas más grandes que esta. Lo que la ley me dice y lo que la ley me, limita es a que yo no puedo comercializarla si en estos momentos no tengo la licencia. No tengo la licencia de transformación, de exportación, ya para el tema medicinal.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 Allí se dieron cita a 150 expositores, más de 30 especialistas reconocidos en el sector canábico que aportaron su visión académica y científica, y un público muy interesado, tanto en temas de cultivo, legislación o medicinal. Durante la Expo se pudo constatar que Colombia se está preparando a grandes pasos para los nuevos tiempos de la marihuana. Estamos en ese momento donde la industria se está fortaleciendo, creciendo, aprendiendo para ser potencia en unos años. Creemos que Colombia tiene todas las condiciones para poder desarrollar una industria canábica fuerte. Hasta el momento se ha desarrollado bastante, pero lo que viene es algo gigante. En el próximo año o dos años vamos a tener un boom de la industria canábica colombiana. Eh, va a haber como mucha más acogida por parte del público y el Estado va a empezar a apoyar como todas estas iniciativas que se están gestando hasta el momento. Hay muchos empresarios que han visto una oportunidad en este proceso y eh, bueno, están eh, aplicando para cada una de las licencias. Entonces, pues vienen a mostrar su trabajo y eh, cómo, cómo se puedan proyectar en el mercado. Tenemos reflectores, fertilizantes ya registrados ante el ICA, los cuales son necesarios para los cultivos, ya que le piden en las exigencias unas buenas prácticas agrícolas y para esto tenemos que tener fertilizantes de calidad y ante todo registrados por el ICA. Ahora es un mercado que está explotando, digámoslo así, con los grows, con las tiendas, con la, la gente que quiere aprender a cultivar. Podemos ver esta hermosa tequila, que son unas plantas de África, México y Afganistán. También tenemos, digamos, esta otra que es muy diversa, que son unas plantas afganas y africanas. Eh, la llamamos Malbacush. Siempre lo que tratamos de escoger son plantas de rápida floración para poder entregarle pues al cultivador eh, plantas rápidas, que floren rápidas y que también tengan como un alto contenido genético y alto contenido de metabolitos, cannabinoides, flavonoides, terpenos. En este momento venimos adelantando con el ICA eh, todo, el, todo el proceso de investigación, entonces vamos a tener, digamos, el gran apoyo del ente estatal. Entonces uno de pronto de los grandes problemas ha sido lo que es la inversión, el dinero, pero de resto pues todo se ha aportado muy bien, incluso podemos ver que estamos al lado de la policía y pues todo normal acá en Colombia. Entonces hoy estamos ante una oportunidad muy importante que se debe aprovechar y es una puerta legislativa que abre la posibilidad de que seamos los productores locales sin necesidad de capital extranjero, los que estemos produciendo semillas nacionales para abastecer un mercado y una demanda bastante grande en este país y también para brindar y ser la principal materia prima de las organizaciones que están buscando las licencias de cultivo y de transformación de cannabis en Colombia. En Expo Medowit se compartió mucha información, el programa de conferencias fue muy intenso. Especialistas de Colombia, Chile, Estados Unidos, Canadá o Europa mostraron sus conocimientos y experiencias sobre diversos aspectos del cannabis. También conocimos activistas que aún tienen motivos para trabajar, mujeres canábicas que tienen mucho que decir, mamás luchadoras que han visto la esperanza en una planta o médicos comprometidos capaces de aprender de sus pacientes. Todos debemos de apoyar desde nuestra iniciativa, para sacar adelante como tal eh, el colectivo pues de la comunidad canábica colombiana y que igualmente haya la legalización que necesitamos en el país para que no haya más más problema con el y realmente es algo necesario, no es un mal, eso es un bien para todos. Eh, hacer una invitación a este sector, a hacer una, comunidad de, de, colonial, antirracista, antiprohibicionista y patriarcal desde una perspectiva latinoamericana, donde las mujeres tenemos pues mucho que contar todavía es un tema que le, tenemos que tener conocimiento y luego coger cariño para mirar los beneficios de la planta, poderle dar las goticas a los niños o si lo que tiene es un dolor y necesita una crema, porque nosotros como mamás somos las voces y el corazón de nuestros hijos. Entonces yo las invito a que conozcan la planta, que utilicen sus beneficios y a que nos enamoramos de una planta sagrada que está salvando vidas, que está haciendo que los niños no convulsiones, porque la vida no tiene por qué doler. Creo que la situación del cannabis medicinal en Colombia es súper interesante, es algo que puede fortalecer muchísimo la economía regional y es súper interesante esta posibilidad de que tengan pequeños productores. Es muy interesante también la, mm, toda la apreciación y el know-how que tienen los usuarios y me parece que eso habla mucho de la situación en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos muchísimos usuarios eh, terapéuticos de cannabis que nos están enseñando a nosotros los médicos cuáles son los principios medicinales de la planta. Y me parece que eso es harta evidencia. Columbia's competitive advantage in production and cost that patients who are looking for treatment for cancer, for many other diseases, but especially cancer, will be coming here to be treated with cannabis oil because the cost is better than anywhere else in the world. Me gusta mucho todo lo que he visto aquí y la gente que he visto es muy, muy profesional. y tengo solo buenas cosas, no hay ninguna queja para decir de la feria En Santiago de Chile se celebró Expo del 1 al 3 de diciembre. En la feria más grande de Sudamérica se dieron cita a expositores internacionales en unas jornadas de información y debate sobre los usos recreativos, medicinales, industriales y la política de drogas en torno al cannabis. El jueves 7 se conmemoró la octava Marcha Nacional de la Marihuana frente al Congreso de la Nación Argentina. Organizada por el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas, reclamó el cambio en la ley de drogas y la regulación. Y en Montevideo, Expo Cannabis Uruguay, del 8 al 10 de diciembre, donde 10.000 asistentes contaron con humor, premios, shows en vivo, junto con conferencias magistrales sobre medicina, tecnología, innovación e industria aplicadas al cannabis. Ahora vuelve Clara con Informe Drogas. Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que florecen fuera de la ley. En nuestro recorrido por Colombia llegamos a las montañas del Cauca, una zona donde la marihuana se ha cultivado tradicionalmente para el narcotráfico y que ahora también se prepara para la transformación del mercado que se avecina. Allí retrasan la floración de las plantas, aumentando su crecimiento gracias a las luces que crean la ciudad perdida del Cauca. Conformamos una asociación que se llama Asociación de Productores de Plantas Medicinales y Cannabis Medicinal Paz y Progreso. Empezamos a cultivar orgánico porque sabemos que eso es todo para la medicina, para sacar aceites, pomadas, más de 8 o 10 variedades que vamos a sacar de, de, esta planta. Eh, también eh, hemos aprendido mucho con la recomendación de los gringos que nos han enseñado a trabajar orgánicamente, porque antes le echábamos mucho abono triple 15, trae mucho producto ¿sí me entiende? Y aquí les doy a entender que la mata solamente con orgánico, como, como da, igual y mucho mejor la calidad, pero ya saben que esto es solamente para la medicina, que sí la necesitamos bien orgánicamente. Por aquí ya corté, mira, aquí hay unas que están sin, están pasadas de hecha, ya se nos pasaron porque no hubo en dónde secar si no hay a dónde echar, entonces por eso se nos pasó. No hay espacio para secar, mire que todo eso es marihuana, pero ya está pasada, ya se pasó, ya se dañó. aquí, por ejemplo, recogimos los moños más grandes, ¿sí me entiende? Porque los, más grandes recogimos aquí, pero mire todo lo que perdimos. En parte nosotros como indígenas, después de que se dio el diálogo de paz, eh, se ha habido unos puntos a favor de la erradicación de los cultivos. Nosotros apuntamos de que con la marihuana nosotros creamos unas asociaciones acá en el municipio, pero dentro de las asociaciones queremos que la parte de marihuana cambiarle de un, modo, que está satanizada a un modo que sea bien vista. ¿En qué forma? Eh, trabajarla en una parte industrial hacia un beneficio medicinal hacia muchos pacientes en el mundo que no tienen acceso a esa medicina. Mira, como pueden ver, aquí ya corté también. Mire que tengo café, banano. Este de acá sí está verde todavía. Este le falta un poquitico para echarse. Y como ustedes pueden ver, mira que tenemos marihuana, café, todo todo junto, ¿sí me entiendes? Para los pajaritos, que ellos pajaritos también comen, ¿sí me entiendes? Se les deja para que las aves coman. Mira la coca. Tenemos de todo, la comida, la medicina. Mira cómo se ve, la, se ve lindo los, racimos de maduro. Esta plantica ya le, hace falta unos ocho días para, meterlo al horno. En ocho días ya, ya se sale y, como está lloviendo tanto, nos afecta el hongo, mira. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros quitamos este hongo y lo botamos. Aquí solamente hay 600 plantas. Aquí muchos, no tenemos dónde secar. Mira, por ahí todo eso es un cultivo, lo que se ve así blanquito es un cultivo, mira. Pero están pequeñitas las plantas. Eso, lo, lo, trajeron hace ocho años esta, pepa, esta mata acá. Ocho años tiene. Pero ya, ya estamos, aquí tenemos semillas. Acá acá como yo seco, mirá como yo seco. Aquí tenemos esta que llama la, patimorada y una que llama blanca rusia. Mira. Eh, aquí lo secamos al aire libre porque esto tiene mucha semilla. Salió con mucha pepa. No sé por qué. Mira. Creo que más o menos ahí dentro de lo que es Toribío, Corinto, Miranda, hay aproximadamente por ahí eh, unas, 3.000 hectáreas de, marihuana. ¿Qué ha, ha hecho, qué ha creado esas plantaciones acá en el Cauca, dentro del marco de la, del diálogo de la paz que se firmó, ha, hecho, ha permitido que muchos extranjeros vengan a conocer los cultivos de marihuana. Entonces ha creado un nicho de turismo, o se está creando un nicho de turismo, porque ya la guerrilla ya pues eh, tiene que respetar el acuerdo que hicieron. Entonces ahorita los cabildos están trabajando mucho sobre el ecoturismo. Eh, el avistamiento de aves, em, el, senderos ecológicos y dentro de eso entra el tour canábico. Estamos colaborando primero con un colectivo indígena en la producción de extractos y también eh, inaugurando este, esta casa de huésped museo que tiene el objetivo de, de mostrar este pueblo casi perdido en la montaña del Cauca en esta etapa de posguerra, una etapa distinta a la que vivió esta gente durante los últimos 50 años. Y por si eso fuera poco, es la zona productora de la marihuana aquí en Colombia. For the last 50 years, marijuana cultivation has gone on in this valley. There are right now 40,000 farmers, families who are making income off of this crop in this region. And while the FARC ruled the region, they had an outlet for it through the narco traffickers. Now the government has settled the war with the FARC with the promise that these farmers will have an outlet for their crops, especially and including specifically cannabis. Como la ley esta medicinal colombiana, nosotros vemos que eh, está más a pedir de boca de las grandes corporaciones que de los campesinos. Hay que sí destacar que hay un grupo de senadores que marcan un camino distinto en, esta, en este, cómo ha quedado estructurada la ley. Y gracias a ellos eh, hay un alto porcentaje por ley que estas corporaciones el día de mañana deberían comprarle a los campesinos. Eh, cuando se desarrolle todo este negocio de la cannabis medicinal que ellos están, están planeando. Pues, no nos dan la oportunidad nosotros los indígenas de crear empresas. Dentro de aquí el Estado colombiano es muy difícil eh, conseguir una licencia. Inclusive pues ya llevamos dos años en lucha y no tiene que pasar por unos filtros, el ministro de Justicia, eh, el mismo gobierno, el Congreso, hay unos senadores de, que, sí, que quieren, otros que no. Entonces hay una división bastante en la parte sobre la legalización de, de los cultivos, pero en, favor hacia una comunidad que es pobre, como Toribio, que son indígenas, que han vivido el conflicto armado y que estamos buscando una forma de oportunidad, una forma económica para poderles darle eh, una parte legal a la parte de la marihuana que es la ciudad perdida, porque es que durante el día no ves nada, pero en la noche ves infinidades de montañas iluminadas. Entonces hace que en las noches todas las, montañas de Toribío, Corinto, Miranda se iluminen y parece que fuera una ciudad. Eh, de eso sale el nombre de la ciudad perdida. Amigas y amigos de Marihuana Televisión, estamos en San Francisco, California, una de las cunas del cannabis del mundo entero. California is the sixth largest uh, country, you know, in terms of economics, the sixth largest country in the world, although we're a state, okay? California making it go legal is going to change the whole dynamic. It's all going to go legal. You're looking at Israel, Colombia, You're looking at all these other the countries in the world that are going to take cannabis on. Cannabis changes people's way of thinking. Un cambio de nuestra cultura enorme. Imagínate que en vez o al lado de tu vino tienes tu marihuana con tu familia, Están ansiosas porque el 1 de enero llega la legalización recreacional de la marihuana en California. January 1, it becomes legal. So that means it's probably best for dispensaries. They'll have their product. So it won't make much of a difference to farmers, to growers or trimmers January 1 because it'll still be winter for us. After the 1st of January, you, anybody will be able to walk up to the door of Harborside and as long as they can show that they're 21 years or older, we will let them in and, and we will serve them. Nobody is going to have to show the medical cannabis identification anymore. That's done. Solo aquí en La Misión es aproximadamente ocho dispensarios que hay en solo en una calle. California has the largest potential legal market in the world. Six billion dollars we estimate will be the, uh, uh, the legal market. and uh, there will be $1 billion in taxes. The last uh, 12 months, uh, prices have fallen by 40%. And I think a lot of farmers across the state are feeling the squeeze. And the fire came up, and all of a sudden that became a huge issue, the largest fire in the history of the United States uh, you know, 7,000 homes getting burned up. My house was burned in the fire that we had in the beginning of October. Um, we lost our house, we lost our garden, we lost everything. This year has been a tough year for growers. There's been a lot of fires, there's been a lot of weird weather, rain, late rain, freezing up in the mountains. So a lot of people needed help. I didn't apply for the licenses. Um, I'm not a large scale grower. It's a lot to read through all of the permitting. It's expensive to go through. Han decidido que, que no quieren cultivadores en este county de un día al otro. Eso puede cambiar la vida mía. Acá estamos con una máquina de extracción CO2 de Eden Labs, que um, uno de los mejores en la industria. This is legal in California to do this small trimming service for local farmers. You can tell when you taste the terpenes, when you taste the flowers, that it was grown with love on small farms by people who love what they do, and you can taste the just the, the freshness, you know? And hopefully that will continue to translate because I don't think that a big corporation could replicate that. We really want a healthy, um, organic, beyond organic um, flower that, that expresses the possibilities of its chemotype. And the best way to do that is with uh, a relationship with biodiversity. That's the big problem that I see. You know, you look at any conference now on cannabis, any business thing on cannabis, there's not one mention of the environment. It's all business, it's all business the momentary right now, it is, you know, like I said, it's November 2017, and we just saw probably the largest harvest of cannabis Northern California has ever seen. There wasn't such an international scene when I was trimming. Um, now you walk in the grocery store and you hear languages from all over the world. Venimos a, a hemos venido a trimar. Sí, hemos venido a probar la aventura. La aventura del trim. Who likes Trump? <laughs> You didn't say President Trump. President. <laughs> I don't want to get Trump. Do you want to get Trump? I know. It's this is this is. Uh, you have to have the darkness before you have the light. Happy marijuanica. <laughs> El 19 de enero llega San Canuto con sus celebraciones en muchas ciudades. En Barcelona, por ejemplo, Sommel, que cultiven con la colaboración del Has Marihuana and Museum de Barcelona y Medcan, celebrará en la asociación Naubostic un festival reivindicativo con sofívoros. Boros. En Fuerteventura, Acmefuer celebrará la primera Copa del Año, su tradicional Copa Canábica de San Canuto, un fin de semana repleto de actividades, música y los mejores humos. Y el día 26 tendrá lugar la tercera edición Seminario de Cannabis Medicinal organizada por la Fundación ICERS junto con Endoca Foundation. Y para finalizar el mes, THC Valencia celebrará ya su octava edición, el 27 de enero. ¡Allí estaremos. Tu trabajo, Mario, es único porque se basa todo en Andraces. Pero ¿por qué ese amor tan acérrimo a, las landraces? Porque todos los demás ya está hecho. Es un poco también un desafío a ti mismo. Es como cuando a uno le gusta hacer un puzzle. Si ellos han podido, yo quiero ver si puedo hacerlo. Y claro, para ver si yo puedo hacer algo como ellos, no voy a usar su trabajo. ¿Entiendes? Y si no, no, no, <laughs> me engaño a mí mismo. A mí me gusta trabajar la genética, mi, satisfacción no es ganar dinero, es hacer algo bien. O sea, ganar dinero haciendo algo que no me gusta para luego poder hacer algo que me gusta me parece una tontería. Prefiero empezar haciendo algo que me gusta, aunque no gane dinero. Realmente es, lo único que te llena, crear algo. Eh, y si lo piensas, un, actor, un poeta, un, escritor, un, cantautor que escribe algo, crea algo, es cuando realmente te sientes como un dios. ¿Y os acordáis de nuestra cesta de productos de Delicious Seeds? Pues ya tiene dueño y acabamos de publicarlo en la web. Vamos, entra ya a nuestra sección de concursos para saber si estás entre los afortunados que recibirán gratis este magnífico regalo. No te pierdas nuestro próximo programa de Marihuana Now. Habrá un sorteo con premio, así que atentos. Y para seguir informados este mes os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 164 de diciembre. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita y la revista Cáñamo, que este mes publica su número 241 y un regalo, como siempre, y en internet lamarihuana.com, con la información más actual. Como siempre, sed felices y hasta pronto. Sí. ¿Qué pasa, Peña? 420, Marihuana Televisión, el especialista en el ritmo. Yo, yo, yo, yo, yo. Hola, muy buena familia, 420 todos los días, buena viene esa vecina, propio espacio en sintonía, entre un pintor de cada que y un mariachi de cantina, un rapeo cada vez de lo que pasa con María, digan guía todos los que estén conmigo Que ha sido en la vida lo mejor que han conocido Como poco positivo, puro amor, nada lastimo La santa mamá que te ampara siempre con su abrigo Bocetos siete puntas, TV, televisión, son los que tienen culpa Fumeta hasta la chuta, la fuma, mente hippie como poco Medito y me aloco, luego bravas unos chocos, algo dulce, el de postre es un bucle día y noche, hace uno gordo, ¿no? ¿Qué? Oh, I like la hierbita, en casa suba mano y en pantalla la manita.